going around, I'm going Watch out, watch out, watch out, watch out! Shit! Back down. Kailangan sa mga morong ang ang lola mo. Hanggang matapos na ang sa alaala. Siguhit mo ngayong linggo 11.30 Uh... Yo vengo